السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا رايحين إلى يونا عشان نعرف وش صار لها يونا أتمنى أنكم مستمتعين أدري إني متأخر أغنشرين مزيدا من قصصك شيلا 噂は広まってるよクロードのお主が言い始めたデタラメではないかクロードの力を信じてみんな村に残ってんだ武士の力ではないのだな 武士とクロードさん。ええ。おじが自由になれば、チムラ。時話から目を覚ますぞ。どうかな。ロバナ。ラロバナ。しあんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。Let's go. يونا يا رو ما ادري ايش فيها اليد تهتز ولكن شكله 石川先生と足立雅子殿が生きておいでだお二人とも人を追っていらっしゃるがご助力くださる年寄りの弓取りとヤモメの武士それで足りるの菅笠衆にも会いに行った頭は古い馴染みであったぞじゃあ人手は十分に集まったんだ y e お主はどうする انضم إلينا يا ي و ن 誰か手を貸してくれ任せな中にあって اذهب وقابل تاكا وين تاكا؟ اه هذا هو تاكا تاكا يا يارو تاكا يا يارو كونا يا يارو نعم لا شكر على واجب ايش في صوته كذا هادي تفضل حبيبي <laughs> <laughs> والله فرق بين الاصوات 鍵縄です 鍵縄です良いものだなお借りができたやばいやばいやばい俺は姉さんと家と鉄だけで、うん、満足なので痛みいるぞジンどこにいるななほなやリリュウュウ竜キ。 يو مين يتذكر يوزاكي اللي بديث نوت ماذا تريد؟ طبعا هذه القبعة القشية اللي امس آه، الفيديو الماضي اما اسروهم سنفعل ذلك آه. وش ذا التهديد؟ صراحة كان ودي ما يخلون عنده دقن ويخلون وجهه طويل مو بدائري شيرر يعني راح يكون مرة أبطل خاصة لو اللي يعرف ساموراي شامبلو يحطون شخصية هذاك أبو النظارات اللي وجهه طويل كذا ما عنده دقن وشعره طويل آه، آه. قمة جرى 近くの足りると良いがな行くぞ行くぞ行くぞ野郎いや春アッジェルああ、見てない。下はなぜ捕まったあの地図覚えてるかに路が記されておったな。飯はあったかああ。هو قال بالحلقة ا ل م ا まんまと生け捕りにされちまった。 逃げ延びたのは俺だけだ生きておるとなぜわかる昨夜あいつら歌ってたんだよいんの猛虎が歌を許したとは意外だよな上手だったのだろうこのまま浪人をやめてはどうだ好きでやってるわけじゃねえ刀比べで負けたからだよああ長尾家の刀比べそれがどうかしたのか覚えてるか青とか連中が刀比べを見に来てたんだ それなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞすまんすまん初の試合であったゆえつい浮かれてしまったのだそうだろうさあの刀比べ地頭様のおいに皆会いたがったああ ابن اخت الجيتو وين هذه بنت خلينا نشوف اغلب الحروب قامت على شرف امراه ذكرتوني بقصه واحد اسمه ملك اسمه هارولد مدري هيرالدو مدري آه، راح يطلب يد واحده وقالت له والله ما معليش ما راح اتزوجك مملكتك صغيره ففي العشر سنين الجايه تقريبا قهر كل اوروبا وبما فيهم بريطانيا بعدين تقدم ليدها وتزوجها بالاخير هذا ما نفعله لاجل النساء نعم الغالي والنفيس يا اخوي <laughs> شو بس هم يعني تقريبا لا يلاحظون ذلك الشيء يعني تخيل انت مثلا تتقدم خطبة واحدة تقول لك معليش والله بيتكم صغير تروح مثلا تغزو البحرين <laughs> يقول ايش رايك؟ يعني ادري انه ما حد بيسويها يفضل الحين يفضلون يجلسون على التيك توك والسناب شات ومدري ايش ايام أيوة. اول غير ايام اول آه، المتوسط العمر 18 مدري 20 مدري 30捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や

وات ليتس جو موجيوارا لوفي ام باك موجيوارا لوفي مين عرض الاغنية ما علينا خليني بس اخذ الوردة دي مش ذا التصفير اخوياهم صح؟ يقزوه. وكر الثعالب اللي عجبني باللعبة انه اللودنج سكرين ما تطول ابدا حتى لما تموت خمس ثواني ترجع على طول <laughs> うまくいけばのろしを上げる攻め入りの合図だ猛虎を挟み撃ちってわけか見ろやはり策があったな يلا ما في مشكلة يا صاحبي القبعة على القشية. غاكيني تزكي ميتشيو سانغاسي نوروشي غا غاري مادي كاكريتي اوري. اوي جين! جين! ياك هو السقوط. واقع. ابلغ المنحدر. ليتس جو. اه مو هنا. اللي عاجبني بالموضوع ان هذا الحصان ما يموت وين اروح اه يسار ويجزو كيف اطلع فوق يا بابا اه من هنا واو الشمس يا باي يا اخي المناظر الطبيعيه انا في الالعاب مره احبها ょっと待った飛び越えられんかだが鍵縄を使えばいけるはずいはうまくいったちょっと待ったうーバラザンおららら OK へなおーナイスこれは使い出があるな طبعا اتوقع ان خاله والله ما ادري احنا يوم شفنا اللقطات قبل قاعد يقول وشو المغول يقول القائد المغول يقول ابن اختك مدري ابن اخوك آه صار يقتل احد من ورا يغدر فيه ولا شيء وهذا طبعا طريق النينجا اتوقع الساموراي والنينجا دائما في حرب فعلا لان طرق النينجا ما فيها شرف وطرق الساموراي فيها شرف عن أي شرف يتكلمون أوه. في الحرب ما يهم الشرف أهم شيء أنك تفوز بالمعركة بشتى الطرق نعم هذا هو معنى الحرب شرفك ما ودي وش اقول لك ايش تسوي فيه صراحه ليتس <laughs> جو سوبر شي انا عجبني الخطاف ذا مين اللي غني؟ شوتو ماتا القم حررت أربعة منهم باقي اثنين آه، ما كانوا قويين يعني بس آه، كانوا نشبة يعني كثير كوزيرا وينهم؟ يا هذولهم اوه اهزم المغول دايم لازم معركة اوكي يبينا نخش من هنا هذا القائد صح؟ كفو يا ابطال <laughs> ما بقى الا ذا ايش في مره قوي حان وقت اطلاق الانذار ودخول يوزا يعني اعطيناهم على اذنهم شيرورورو Let's go. يجب علينا أن أفتح الباب أتوقع. آه نعطي إشارة. يفسدون كوي. يو داخلية لسه في باقي. اوكي اوكي. 勝ち取れطلعت آه، ما في احد ولا يخرب بيت اعمالي يوجكو يخرب بيته Yo, boy! 出ましたありがとうございますたまたなあれだ仲間と賭けをしてたんです <laughs> 負けちまった酒は持ってきたよな <laughs> 一体どういうことだ、うん、さっぱり意味がわからねえあれ猛虎はうまい飯をくれたってよそれだけじゃねえ拷問もなしだ おおそりゃ歌も許すはずだぜ無事であったことを喜べ لا يمكن どうしてあいつらに飯を食わせるな見返りを求めたのやもしれぬ助かったよ لكن بيقلب 俺のすべてだありがとう بس جد ليش اطعموهم يعني شيء غريب よしてめえら馬に乗れ小松でユナに会わなければ الخطاف الحديدي شررر اوكي نايس في نقطتين ما علينا آه الوقفة أليمة والله واو راح تكون هذه صورة الفيديو اوكي آه وش في مهمة رحلة جن ولا شيء خلاص لازم نروح آه، قلعة جي... آه، شو اسمها كانيدا ظل الساموراي القصص النشطة آه، كذا بنروح نتحدث مع يونا يونا ديسك مرحبا بعودتك يا رفيقي شيت يلا خل نروح لنقطة خالد うん、船を探したいけどあんたはタカの恩人だ志村様を助けるまで付き合うよそれは心強い皆を集めてくれなんて言えばいいこれより金田の木に向かい叔父上を救うと志村志村先生 في اليوم التالي お前の老いが我が兵を追います 獣のごとく八つ咲きにしている己らが民に何をした <laughs> 心根では分かっておろう我らの望みは同じ死してなお続く功をしたわしは誉れをもって武勲を立てた対馬の好機を正し平和をもたらしたのだ己とは違う 奴もそう言ったなだが奴はイサオシを残す前に死ぬことになるイサオシとは死しても残るものだああそうか己の家は代々対馬を治めておるとか確か先祖以来の城が北にあったのだったなこの目で見るのが楽しみだ その間己はここに一人閉じ込める誉れでも食って上をしのぐがよい اوكي غيرنا اللبس عشان احنا بنروح ننقذ خالنا مدري وش ما ينفع انقذه بدون لبس الساموراي 我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな。 地頭をお救いするのが先決だお二人がおれば救出も手軽いでしょうまずはご支度を直に仕掛けます待つとするかあ ع ط ي الأمر ف ق こ سنكون هناك l e t ざまあないな、う今はよせ年がいもなく若い女元だから酒はスかん知ってるだろうおのおの方潮時です l e t これよりおじ上をお助けいたす しゅうが誰一人来ておらぬようながしかれどもこれ以上は待てません策は終わりですも ا ت し و ل بيغدرون فينا مو ع ش し ن し ك ل ن し ه ا 皆は大手門を破ってください叔父上は死角にとらわれておいでのはずです城攻めに気づかれればお命が危うい 大手門から攻め入り生き肝を抜いてやればよいいいえ忍び込みます أما بطريقة الشنوبي يعني بدون ما ي 死にに行くようなものだ打ち入れば負けます闇に乗じて忍びいるのが肝心なのですさながら雇うかああそれかクロードシャバ 叔父上がお待ちですいざ城へ المصيبة أنا خوفي إني يجب أن ينجح ذلك ここから登れそうだね皆のもとへ行け城の中で会おう気をつけるんだよ、うん、Let's انا خوفي اني والله Let's اه انا الحين قاعد استخدم طرق النينجا صح؟ فهو قاعد يتكلم انه بن خالك مدري بن مدري وش هو اوه شطه وين جهاز الانذار حقه انا ودي اعطيه على اذنه ذا سوبر اشي mundo a estarla. يا حد سمعنا؟ ديم عطيتها على وجهه ما صار له شيء. وات از ذس تستهبل؟ اوه. اوه زين ما حد سمعنا しずつまず万平を倒さねば先生あ賢治大手門の番を心得たユナ崖沿いの兵を始末しろ任せときなよし橋で時を待て誰か忘れておるぞあなたは 私とアンティライ Let's g この先の猛虎の兵器以前は大きな妨げでしたこたびは我らが使うここは抑えねばなりませんな不意打ちするかまたは突き破るかお主が決めろ طيب نهزم نهزمهم نجم حرسينتا ت ش プ و حرسان Oi, a baba. يخرب بيته ولا ا の扱いは試せばわかるさ。私がおじ上を助けした後追っておいてください。なかれてないぞ。まさこも。え？ ジン、バンペイがいる。俺が先駆けだ。ね。ダイン。 蔵名忘れはせぬぞ志村様伝えようこの橋はよく覚えておるええー、へねへねおってたね確かにな門を守れ俺は他の道を探すああおえん崖を見て向こうに渡れそうだああ変な أوه. ما ادري هنا ولا لا لا ما فهمت انتظرها تفتح البوابة يعني ولا ايش؟ I do not know. What's up with you? Oh, I'm in here now. Ooh. Shut up, man. 手がいるなうん何がなキャマニオナ待たせるね備えろワンピン تعلمت وظيفة القمر نايس نايس وبشدة دراسة سريعة واتشا فعالة ضد الدبب اي والله فعالة ضده ولولولو فعال الزمن اولولو ليش انا اتاثر حطيت انا ما اتاثر يخرب بيته امم نايس ها ずごうような。ユナ、ここを守れ。俺はおじ上のもとへ。死ぬんじゃないよ。هذا ريوزو يو لا تقول لي بتهاوش معه ريوزو لا クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさああお前じゃあ仲間が腹をすかしてんだよお父上をお助けすれば召し抱えてもらえるお前も武士になるのだよ そして死ねというのか駒田での戦のように竜蔵おじごにはお前がいるあいつらには俺しかいないあ、uh, okay. Oh boy! What's going يوزو يوزو ارجع الى عقلك يوزو اوه يخرب بيتك اوكي 苦しめはしない。友ではないのか。昔の話だ。 よせよせよせよせよせよせよせ変わったのだお前もな I'm sorry, Ryozo. وسكيو ساعدني يا ريوزو لا ريوزو ساموراي دا ساموراي دا يرزو يو خان في شرف الساموراي ساقتلهم جميعا نقطة تتفرج على خوية خزي يا روم ايش بيطلق على خوية الغبي ショットバターおろろろろ لك شكرا شتمت اوكي لحظة يا عيال آه الخيارات آه. وين اروح اه هنا والله ولا يبين السلم ساموراي اربع شغل نعم بطلع زيادة اوكي خسي يا ابن الهبلة القم عندك درع ها يما ما في شيء اين خالي يا رغاء يا اوغاد ها ما في شيء وين الخال يا اخوان آه. اوكي اه الله يلعن ابو الغباء اللي فيه هجوم すが正の息子だはいこの身を尽くしますおじうえタネバ علينا ا ل م غ ا だ ر ة هذا ليس بعد ه ا 狙いをつけ北へと向かったトヨタ残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん火星もあります城を取り戻せる 勝ち時をあげるぞ。Yes. هؤلاء ما سنقاتلهم؟ هيا نغني يا سيد شمرة. さあ行くぞ猛攻お供いたします يخرب انا كل ما انجز يجيني واحد لا بس مثلي بعد ايدو ما ادري سويت لا الله يلعنك اي لا ترفس للعن والله يا جاني على اذني سايكزو كو كاتيرو ありがとう先生先生朝子殿無事であったかおいごのおかげですそなたを救うと言い通しておった無理だと突き返したがこたびは心得違いであったなありがたきお言葉皆が無事でよかった多くの同志を失ったがなあれ足立殿は武人としての最後を止めた敵を撃たねばはい全ての対馬の武士のためにもお手が来るよ我らにかなうものか 続け死んでいった対馬の武士の敵朝子殿一人も逃がすを放ては守ろうないぞ井 ايش فيني انا ماني عارف Give me your kunai. خرب بيته よく働いた。 城は取り戻したご采配の賜物ですお前がいたからだ يوه تخيل تسوي ذا كل شيء بعدين يجي ذا الزلابة ياخذها باردة مفردة ظل الساموراي لم الشمله كان معكم محمد قناة سبسكرايب لايك فيفر شير نعم السلام عليكم てはくれぬか同胞がくたびれ飯も食えず凍えている門を開け助けてやれ 飯をくれる約束だろうかるな入れてやって